سلام زما نوم عمر منصور انصاری دی زه د ټکنیشن رئیس یم د افغانستان د نوښت لابراتوارونه یا افغانستان انوویشن لابس د سوشل انوویشن یا د اجتماعي نوښت یو پروګرام دی د تیرو څو کلونو راهیسې موږ په کابل کې د انټرنیوز او یو اس آی ډي په همکارۍ سره چلو د دې عمده هدف دا دی چې په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالان او د ټکنالوژۍ متخصصان د یوه چتر لاندې سره راټول کړي ترڅو دوی د ټولنې عمده ستونزې تشخیص او بیا د هغې لپاره ټکنالوژیکي حلونه ایجاد کړي سږکال د افغانستان انوویشن لابس اخري کال دی او له دې نه وروسته به یو بل پړاو ته داخليږي خو په دې پړاو کې موږ غواړو چې ټولې هغه لاسته راوړنې نوښتونه او محصولات چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د ټکنالوژۍ متخصصانو په آی لابس کې ایجاد کړي دي هغه نمایش ته کیدو تاسو ټولو ته بلنه درکوم چې زموږ سره په افغانستان انوویشن لابس 2013 کې یو ځای شئ او دغه نوښتونه او ابتکارات وګورئ مننه